大家好，我是小沙， <clears throat> 开始喽。本节目由台湾安全设备与服务产业协会赞助播出。 Hello，大家好，今天是我们这个系列的第二集，而我们今天要讲的是一个对于我们养鱼非常重要的东西，那就是过滤器。很多人其实不知道为什么养鱼会需要用到过滤器，甚至有人认为过滤器功能只有让水流动而已，或者也只是用海绵把鱼大便挡掉而已。那我们要先了解一件事，就是养鱼最好的方式就是还原水中生物它们的生活环境。 在大自然里，虽然没有过滤器，但是水中的植物、土壤、沙石都会附着硝化菌，而这些自然产生的硝化菌会分解掉水中的排泄物以及有毒物质。而我们的过滤器中的滤材就是要让我们的硝化菌能够附着在我们的滤棉以及滤材上面，这样我们才能够有效的把水过滤到真正的干净。那我们先来看一下市面上有哪些过滤器吧。水妖精算是最阳春的过滤器之一。 它主要是靠打气机打空气的方式，将空气打入水妖精的气管，再靠空气的浮力把水往上带出。而鱼缸的水会先通过外层的海绵进入气管，再水空气一起被带出来，达到过滤的效果。因为水妖精的结构并没有很大，速度也不算快，所以能够维持有效过滤的缸子也不能太大。外挂过滤是非常常见的过滤器，基本上新手刚开始养鱼都会推荐你买外挂。 它的价格便宜，安装方便，体积小又不占空间。它的过滤器是使用一片棉片，脏了一片换了就好。但是外挂过滤这样会衍生出几个问题：第一个，因为很多人养鱼的鱼缸都不大，所以都会选择最小的外挂过滤器做使用，它滤材没有办法塞很多，所以有可能会导致今天如果一次买了很多鱼之后，系统负荷不了。 第二，今天棉片吸附了很多脏东西，吸满了之后，水会直接掠过棉片，从棉片上方直接流回缸子，那等于根本没有过滤到。第三，每一个品牌的棉片大小都不一样，买错了会塞不进去，而这种耗材一般店家都不会给退换货。而这些问题其实都可以做改善，网络上有很多的改造外挂的方式可以去解决这些问题，大家可以去找找看。 上部过滤算台湾人很多在养中大型鱼的时候在使用的过滤器，也算是台湾很普遍在使用的过滤器，从一尺到六尺都有，因为安装方便，能够放的滤材也不算少，只要一直不停的往上加就好。而这几年也开发出了类似底缸过滤的强迫过滤型上部过滤。不过上部过滤器还是有缺点的，就是重量，因为当你滤材一多。 加上抽上去的水的重量，其实整体来说是还蛮重的。如果你是使用开放缸，可能你的过滤器会断掉；如果用铁刀缸或边条缸，久了可能会因为重量的关系，整个边条断掉。因为不是没有发生过类似的事情，所以大家在使用上部过滤的时候，记得不要叠太多，也不要叠太高。内置过滤器也算是小型的强迫过滤器之一。 基本上它的每一层滤材都会被使用到，而且它体积不大，拿来养一些小型鱼都还是可以的。因为水流出力速度不大，同时具有过滤的效果，而这种过滤器也被拿来当做乌龟或一些水生爬虫类做使用。而近几年也开发出了可以增加滤材的内置过滤器，甚至还有含 UV 杀菌功能。但相对的，因为加了这些功能，所以它的单价其实也还蛮高的。圆筒过滤是相对比较大型一点的过滤器。 要考虑到，除了你本身的缸子之外，还有没有空间可以摆放一台过滤器？它的好处是，进出水的位置可以依照不同的需求做调整，而它的内部是有一层一层的提篮去分类不同的滤材，可以依照自己的需求改变要摆放的量的多寡。要清洗圆筒的时候，只需要把水管的快拆拆下来，整个桶身拿去清洗就可以了。而它的过滤也是强迫过滤，每一层都会过滤到，比较不会有水流溢出的问题。 缺点是它可能会有含氧量偏低的情况，流速慢，所以比较不适合拿来养海水鱼。背部过滤在上一集我有说过，背部过滤是我比较常用的过滤器，那它也不是没有缺点，因为空间压缩限制的关系，它在清理过滤槽上稍微比较麻烦，不可能每一个细节都清理得很好。如果说是要拿来养淡水鱼的话，背部过滤缸可以说是非常非常的够用，但如果说要养海水缸，很够用。 但是不太可能设置太多的其他器材，比如说藻缸或者是增加盖板之类的大型器材。底部过滤缸算是过滤器里面能塞最多的过滤器了。通常大部分养海水缸最后都有可能考虑买底部过滤，因为稳定性比较高，能够放的滤材比较多，能够增加的器材也多，比如说蛋白机、豆豆机、盖板、化除器、滴定等等，这些都是。那如果想要养龙鱼，使用大型鱼缸的话。 底部过滤缸也是一个比较方便的选择。另外，底部过滤缸的底缸是可以另外再设计的。你每一格想要放什么，想要多大，想要多深，都可以另外再讨论。提醒一下，上部过滤缸、背部过滤缸、底部过滤缸是需要另外再添购羊水或沉水马达的。过滤器说完了，那我们来讲讲滤材吧。滤材我们分为三大类，有物理、生物跟化学。 物理过滤，也就是我们大家最常看到的白棉或羊毛绒，放在我们过滤器进水最前端的过滤棉，主要是拿来阻挡大型的排泄物、垃圾、腐液、残饵等等这些东西。生物过滤这一层，就是我们一直在说的消化菌会待的地方。我们常用的生物滤材包含了生化棉、生化球、培菌珠、陶瓷环、珊瑚骨等等，这些都属于生物过滤。 而除了生化棉培养消化菌之外，它同时也兼具着可以过滤一些比较细的杂质的部分。生物球可以提高含氧量，同时也兼具了消应的功能。而珊瑚骨因为能够持续释放的碳酸钙，同时也可以稳定海水缸中的 pH 值。化学过滤、举凡活性炭、吸氨石、NP 豆豆、沸石，这些都属于化学过滤的一部分。我们需要去注意一点。 化学过滤的滤材在吸饱、吸满之后，可能会产生异味或者是发黄，这个时候就是我们更换滤材的时候了。另外，活性炭在使用前请记得清洗过，因为还未使用的活性炭可能的碳粉会太多，如果没有洗掉的话，你的鱼缸可能会变成墨汁哦。最后，在挑选过滤器或者使用过滤器的马达的时候，该怎么选择呢？ 首先，我们先看看马达或过滤的盒装，它上面一定会有写两个项目，一个是流量，一个是鱼缸建议的水量。首先，我们先测量一下你鱼缸的水量是多少。水量怎么算呢？嗯，体积总会算吧，长乘以宽乘以高，这个就是我们鱼缸的体积。比如说我的鱼缸长宽高是六十七五六十，那我算出来的数量是二十七万。 那我们拿这个体积再除以一千，就是你水的公升数。所以我的水量是两百七十公升。再来，马达盒装上面会写它大约是多少的流量，比如说多少小时公升这样子的表达方式。那多大的流量会适合我的鱼缸呢？我个人建议是水量的六倍下去算会比较好。所以我大概算在一千六百左右的马达都是我可以用的马达。 那至于要强要弱，就是看个人的选择了。好，今天就是这个样子，我跟大家介绍了过滤器跟马达。那下一期我会制造灯具，那我们下一期见喽，拜拜。